minkälaista siellä Helsingissä, kun meikäpoika ei ole ikinä käynyt siellä. Taas toisaalta tämmönen maailmanmatka ja siitä selviää. Peitelle! Voi pihkura, nehän on punaiset valot. Olipa hyvä, että huomasit. Nimittäin punaisia valoja päinhän ei saa ikinä kävellä. Vihreä. Nyt on siis turvallista ylittää tie. Joo. No niin lapsukaiset, muistakaa sitten aina, että on tärkeää katsoa mikä valo palaa. Vain vihreällä saa tien ylittää ja punaisella odotetaan tarkasti. Näin sanoo Pelle Positiivi. Hellurei!